If hey, you're cheater, my friend. You're a cheater. S2G, I will show you. You was the camper to kill our teammates, huh? You was the big camper, my friend. Why you was camping there? Did it? Really? You will come back and I will, I will, I will. لا اله الا الله محمد رسول الله که ادریس دیجه دیگه می لایف از نگل دکتر سه نفره رقم میبینه با خدا خیلی میگیم برم او بیادر کلتان این موتر cheater my friend, a cheater s 2 اول در دکتر سه مره مره یارش Μισό shot, sniper хрен. Ла ла ла ла ла ла, ходи сейчас. Sniper, sniper. Бошки, ему karşı silahı Sokula. Kat sotul mu? Be be be be pandarım pandarım. Demek sotul sotul kat sotul. Okay. So you was the camper to kill our teammates, huh? You was the big camper, my friend. Why you was camping there? Did it? Really? You will come back and I will, I will, I will. لا اله الا الله محمد رسول الله که ادریس دیجه دیگه می لایف از فامیدی که بر سال هم دارن کلگی مرمی هارد اوه شای گلت دیوانه کت کدام نفره راستی I will come back گفت نه نه نه نه نه نه رو باری ما پشت این سگر بابا بابا مانی او نمانی دفعه خوب ای در پشت خو زود فینیشش نده دلش باز کو بیسوسو ببرش بابا you you will come back huh you will come back huh bush bush bush bush bush you will come back huh my friend how was how was your back uh با ولی مایک خدم وزن میکنه so you said you will come back ایره بار داره یک جان سینه ایره بار داره یک جان سینه بی بی بی بی بی اس ای دبل مرمیش قم مرمیش قیمت که همه باید خالی کنم شا یکی هم باید سرد خالی کنم <laughs> کارم مش میزدیش بله این دکتر سب دیگه چی میخوای این نفره نفرگه Eğlence. Вон. Все взялmış umarım. Все kanka. Ты уж дегиш шоки хат графа, ты уже видишь. Побач. پوره لایک کن فایده ندارم من خیلی پرو پلیر شده بالی فهمیدی خب سایک زدن زدن صرف سایک تو Thank you. آره پیک بتیره چیه کوی که سکوب برد کنم Pensaram na frente. Una fraca lì, un... A un lorco la prende. Ai! Buona. Ai, cazzo. Doktor sen değil bari. Kaç lira peşler bizi doktorsa bizim dami onlar. Çok komedi. Kela bardağı bizi bekliyor. Madem açtı orası. Tarafta. پسرم نفر است او دیدیم شه تشویق نمیکنی ما را از جای ریکال زد اه پسرم نفر است اوکی ایسی <laughs> نمی یعنی تشویق هم بیا بیا بیا به پسرم نه اخ روزی از ایرام بیرم دو تا دراپ است یک پسرم یک دراپ زدن تیمیدش آمد تیمیدش آمد یک دمی شادی دادمش بونش چقدر میس کرد شادور تو پر تو کامه بدید برادم چی؟ یارا ایگل I got supplies بازونه اگه مرده I got supplies اخ میمون برک میره شانه آمد امیدی بزرگ مجبور است که نشانش عیار کنی بزرگ تست میکنه با شناسی خیلی تایت است راکی Lo que diga capas, lo que. Equipo libre Raccolo, raccolo. Oh! Aptire, aptire, aptire, aptire. ليش كده؟ والله نفرك. شو هسكت؟ از خیر خب، تو می به جمع بگم آه دا کرده بو سلاه ها میفهم که فهم گست فاویدی گریس بزنه خیلی تو گم ساین شایگه نیش شایی گر روزی کار را میکنم خبر نبود کسایی که در افغانستان بود آمد دخواه یه را تیگه آدم آدم سمیدی که مرمه کلشینکوف ها نوک شکوف نیست شکوف بود میکرد نیست میفهم بود نیست بیا خود یاره ای بیچاره ایخی فیش دک داکتر سه وات دا فریگ برو باید ارم تو میشنگ دوستای شایی گل هستنگ دیگه فامیلی باید ارم بتو لات میشنگ گفتم تو دوست ایره ورده ایره بالا ایره بالا ایره بالا میکنم یا یا ای سر سرک بودن کنم دیوار چرا قضیت میکنم مده میشن بدن هست ریده خر پنج شش بزنش با خدا گرگی و شاریش سگ که سر سن شیشته ای با خدا یو شور بوده با خدا یه با مسترش پلان داری با خدا یو سر Thank you. <laughs> یار اینه باید اینه باید بالا میکدیم خب بیچاره بیچاره برو بالاش که برو بالاش که برو بالاش که برو بالاش که what the fuck? Bro, jak dam damage iška? Bro, je damage ne. Jak smoko? Ey bechora, baydır bevre çıkın ne harbi. Bechora. U stream se najpara ostaki bechora, stream se najpara, stream se para. Ha balashka. Stream se najpara. Bir balash kinim yava jak snipe işkin bir bir. Dosto, cidden. Ne Türk evladı. We are number one!